товарища встретил приятель, с которым они не виделись с начальных классов гимназии. Сина, ты ничуть не изменилась!» — воскликнул старый. К 70 годам ничуть не изменилась и Валентина. Возраста для нее не существовало. Приехав в Египет, она с грацией юной барышни забралась на верблюда и сфотографировалась с нами. Драматург Николай Эрдман